Er is er een jarig, dat ben jij! Hoera, hoera! Jammer genoeg krijg ik dan geen cadeautjes, maar dat hoort erbij. Hoera, hoera! en ehm, hoera! <laughs>